Merhabalar arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben yine bir hata yaptım. Şöyle bir pause yapayım olayı anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu oynarken benim e, tam e, Fafnir'de yani bu ejderhada e, kolumun şarjı bitti. Kolumun şarjı bittikten sonradan da o sırada kayıt alıyordum ama kayıt almayı kesmiş MP4 olduğu için o bölüm komple gitti. Yalnız fakat arada sadece Fafnir var. E, Fafne'de bir boss yok o arada. Sadece etrafta 3 tane yaratık vardı. Biraz zorladılar ama onları geçmiştim. Onun haricinde ekstra bir şey olmadı. Şimdi Sidri'nin aile yadigarı görevi vardı. Bu Fafnir biliyorsunuz Sidri'nin arkadaşı, bir cüce bir arkadaşı ejderhaya dönüşmüş. Ee, onun bir emaneti var. Bu emaneti de soyguncular alıp kaçmışlar. Biz bunun peşine düştük. Madenlere tekrar, e, madenler demeyeyim de e, bir yere geldik. Bu maden gibi tam adını da unuttum şimdi bir saniye bir haritaya bir bakayım. Yanlış olmasın. Ee, işte yani şurada bir yerdeyim. işte buraya gidiyorum. Aile meselesi görevine gidiyorum. Bu arada farklı da bir şey olmadı. Ee, sadece buraya geldik. Burada da bir artık şöyle bir yaratık var. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Buradan devam ediyorum. Yani arada bir 45-50 dakikalık kaybım var. Ee, ne olur anlayışla karşılayın anlayışa karşıladığınızı da düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Aman yayını bitirmiyorum. Hepsini şaşırdım vallahi. Kaç tane? Kaç tane? Önce şunları... Yeah. ya Rabbi. Yaptığı harekete bak. Tam işim bitti derken. Yani şunları alacakken ne verdi? Gümüşü. 5 sağlam çelik. Avmüş sembolü. Hepsi içinde artı 4 kutu Şimdi Buraya zaten biz kayıkla geldik. Buradan bir yere gideceğiz. Büyük ihtimal şöyle. Abi yazıt daha. Boy, over here. Ah, ben de bunu merak ediyordum. Neymiş o merak ettiğim? Ha? Frezla Farmder, Farmadır nasıl okunuyorsa Frezla Farmer artık neyse bilmek bu toprakların vahşi tarihini bilmek demektir. Büyük tufandan önce, kasavetten önce insanlar Midgard'ın uzun içinde yaşarlardı. Ölüler oldukları yerde yatar, drog nadir görülür ve insanlar seviyor büyüsünü kullanmaya utanırdı. Raise the Farmer eskilerin izinden gitmektir. Bir adamın değerini kılıcını iyi savurup savurmadığı belirler. Güç en büyük erdemimizdir. Buralar çetin topraklar, zayıfların burada işi yok falan filan. Kuvvet en büyük erdemimiz güçler falan. Demeyince acıması kulağı ancak bir vulver sürüsü kadar dost canlısı geliyorlar demiş. Bayağı bir hikayeden anlatmış. Şimdi biz zaten buradan geldik. Ha. Burada bir şey yok. O zaman karşıya. Şu karşıya. Artık şurada da bir şey var. Ya atla işte aşağı yani. Atla aşağıda bu kadar yorma yani bizi. Ne verdi? İyi verdi. Harbi iyi verdi. Kelleyle beraber gidiyoruz ya. Ha bu ara arkadaşlar orayı unuttum söylemeyi. E, Mimir'in kafasını e, cadı canlandırdı. Cadı da Freya'ymış. Freya evet yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam lütfen bağışlayın. E, o da O da Odin'in karısı yani torun annesi oluyor. Freya. Yani aslında bir cadı değil. Şimdi bu şurada kalsa da şuralarda bir şey var mı? Bir bakayım hızlıca. Hey, hey, hey. Ya o kadar canım Şunlar alıyor benim canımı ya. Adam yanımda patladı resmen. Oh yeah. Şimdi soyguncu gemisini inceleyeceğim ama demek ki şu geride başka bir şey vardı. Oraya bir bakayım. Artı burada da yol var. Bak. Burada da yol var. O zaman dur. İyi bir şey. İyi kertik gümüşü verdi. İyi burada da yol var. O her taraftan yol var. Allah ha Allah'tan. İyi, bir şey çıkmıyor içinde. Hadi bakalım. Aa köprüye çıktım tekrar. Değil mi? Tam buradan aşağı döneceğim ama aşağı şimdi dönmeyeceğim. Ee, buradan gittim. Buradan gitmedim. Dur. Sandık. Ne verdi? Kertik gümüş. İyi. Dünya yılanı kurdu. İyi iyi. Bayağı şey verdi. Evet. Burası zaten orası. Lan ne oldu? Buradan aşağı inemiyoruz. Şurayı görebiliyoruz mu? İyi. Orayı da patlattı. Aşağı indiğimiz zaman hepsini yapacağız onları. Şimdi şu gemiyi bir inceleyelim. Abi buraya geldim zaten. Lan resmen yolları karıştırdım ha. Gemi ne taraftaydı? Ay. Ha. Aşağı inip inceleyeceğiz bunu. Soyguncu gemisi. Bunların başına ne geldi kim bilir şimdi. Nasıl atlayacağız buraya? Hangi tarafta? Ya şunu tutan bir şey mi var? Şurada bir köprü var besbelli. Tamam. kıyamet kopar burada şimdi. Böyle boş geçmez biz. Hadi bakalım. Kanlar taze gibi. Oo buna ne olmuş böyle? This is the sun. That ghost son? How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. stood his ground, but it was not enough. ama yeterli olmamış. They betrayed him. Betrayal begets betrayal. My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. Yani. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad. By his feet. Ne oldu The whetstone! Yok artık. They used it to smash his face in. They did? Ew. hey. Yukarıdakini öldürmeden sana bakamayacağım bebeğim maalesef. Şu ikisini öldürmem lazım. Onları nasıl öldüreceğiz hemen? Öbürleri de çok hızlı geliyorlar ya. Ya yok artık dünya kadar kaçtım ya. Deus. Hadi bakalım. Çağların parçalanması sürmez beni. Bir bakayım bir. Bunlar düşürür ama ya. Bunlar düşürür. Niye düşürür? Zaten ben Tyre'ın eldivenini kullanıyorum. Bunlar useful. Well, lad, Reavers have very specific priorities. If it's not shiny and you can't eat or drink it, might as well use it as a blunt object. damage actually. How'd I do? Your skill continues to grow. Ben de niye çalışıyorsun? Şimdi dur. Bu tarafta bir yerlerde e, şeyimiz vardı bizim. Düşürdüğümüz sandıklar vardı. Evet. Oh yeah. Tamam, bir şey çıkmasın içinden de. İyi, kertik duruşu da verdi. Yok artık ya şunlar mı acaba diyeceğim ama yok bunlar değil. Look here. Bir hazine haritası daha. There's a scroll here. Ne Mıh, külliyat. Baba sen av ve yağma peşinde koşarken beni deden büyüttü. Bana baktı beni eğitti. Onu sevdim ama sen onu sırtından vurdun. Senden nefret ettim. Bak babası da aynı şeyi yapmış. Ama zaman her şeyi değiştiriyor. Klan bunu kutladı. Onun nazik ruhuna sövdüler. Ölümünün zayıf liderin bir göstergesi olarak gördüler ve her ne kadar kabul etmek istemesem de dümende sen varken Hres'le Farmor refaha kavuştu. Çocukken onun intikamını almak için Nordin'e ant içmiştim. Nihayet kılıcımı Vandrir. Baba bildiğim tek işi öldürmüş olsa da yaptığı pişmanlığı yüreğim... Belong to the sun. Wow. This goes on and on. Father forgive me, filled with remorse. Forget my action. Had he thought before taking action, there would be no need for regret, yes? Yeah. Maybe we should bring this to his father, back at the storeroom. Hmm. Bir dakika ya. Fafnir'in deposuna dön de. tekneye dön. Tabi önce tekneye dön. Çünkü daha bitirmedik yani biz orayı. Şuradaki şeyler. Yok. Nereden nereye ne yaptığımı vallahi bilmiyorum ya. Dur bir dakika tekne bu tarafta değil. Tekne bu tarafta. Koş koş. açman lazım evlat. Nasıl açacağımı sen Hadi bakalım. İyi bir şey şeyler. Yani. Bayağı kertik yumuş oldu yalnız. 5000 5000 gittik. 14 ne? 143.154 çok iyi. Neyse gidelim de çözüle gideceğiz. Burası da aynı yere mi çıkıyor? Tabii ki aynı yere çıkıyor. deminki gibi zannettim ama değil. Şuraya bir yanar. Yok abi deminki gibi bu ya. Allah her yer birbirine benziyor ha. karşıya nasıl geçeceğiz? Oraya şu aralardan bir yerden geleceğim yani belli. İyi de nereden? buralar. Dünya yılanı pulu parçası sağlam sıvartan çeliğinden biraz daha az nadir gibi geldi. Çünkü sağlam sıvartan çeliği aldığım zaman bir veriyor. Dünya yılanı parçası 3 veriyor. açalım. Haydi. Hadi Sivri'nin yanına gidip şimdi şu taşı verelim ne verecek gerçekten merak ediyorum. So you were saying Odin was lonely? That's why he was always at war? Nothing quite so simple. But I hoped that love might tend to him and give us a chance for peace. You didn't happen to find the Let's pick this up later. We found your whetstone. Oh, wonderful! This staining is unusual. The Reavers used it to smash another Reaver's face in. Oh, wonderful. Here, for your trouble. I can't wait to test. Şimdi ben Völünder kablasını seviye 5'e çıkarttığım için ee, bazı şeyleri yüksek. Ama bu daha nadir çünkü mor seviyede bu değil mi? Ben onu anlama geliyor galiba. Şimdi bu biraz düştü. Gerçekten değişik. out the new whetstone. It may not look like much, but it's practically humming with magic. I've needed a new one after my brother borrowed the last one. I saw him spit on it. To lube it up, he said. I didn't Sonra da geri istemedim. Şimdi geliştir. Balta kavsası topuzu. Ha, şimdi unutulmuş dedik taşı dünya yılanı. Balta kavsası topuzu. 3'ten 4'e çıkıyormuş. Yani 4 oldu. Allah bir tane daha geliştireyim. I threw an apology on the house. So much blood. Şimdi şu kıvrık runik sap. He, bak düşürüyor artık. Yok. Bu değil. Ha, bunlar geliştirilebilir seviyede. Sonuna dek geliştirildi. 5'te 5. Yani. Ama şansım bayağı yüksek. Başarılı bir balta vuruşunda sağlık artışı veren avantaj düşük olasılıkla etkinleşir. Tamam. Şimdi bu sarısı mı daha ender yoksa internet tılsımı takılı bende. Bunu geliştirirsem e, 10.000 istiyor. Bunu geliştirebilirim aslında. Ama bunu da alabilirim. Bu biraz düşürüyor ama Ejderha Gözyaşı 2'deki diyarların tozu 61 ve 8 çağların parçalanmıştır herhalde benim. Ha, etkinleştirmek için bir yuvarlak düğmelerine bastı. Bütün hal, bütün haldeki Aziyalisi güçlü olduğuna kanat getirildiğinde eski kudretini taşıyan parçaları diğerleri dört yanına dağıtılmış kadim bir el eseri demiş. Şimdi ben şu tılsım, ihanet tılsımını geliştirsem daha mantıklı. Gene geliştirebiliyorum. Gene geliştireyim. 5-6. seviyeye geliyormuş bak. Burası para istiyor ve benden sürekli olan bir maddeden istediği için geliştiriyorum. Bir daha var mı geliştirme? Sonuna dek geliştirildi herhalde. Aynen. Bu sorun bu arkadaşlar. Ama bu 3, 4, 5, 5'te son mu? Bu 5'te son. Savunma 8 yok. Şimdi düşürüyor. Şimdi yapamıyorum bunu. Altın koruma tılsımını da yapmama 2, 3, 4, 5. Bu 6 seviye. Hı. Benzer bunlar var? Bak tabi sarılar daha şey tüten köz demiş zaten. Bunlar zaten yok bende. Alevli magma falan filan. Yolcu kemeri bilmem zımbırtısı. Bunu iman et. Bende ne var ekipte? Bel zırhı diyeyim. Kronik cüce savaş kemeri. Aman ne istiyor? 11 değil. Sağlam Smertem çeliği. 4, 4, 4, 1, 1. 4 Plus'ta şu an. Efsun hazinesinde bir tane alıyormuş. Acaba yapsam mı? Şu an sağlam Smertem çeliğini bir sata gelene bakayım. Yani bunu Suntos, Kertik Gümüş'e Suntos, oyma tamir, oyma karşı runik lütuf veren avantaj demiş. Sağlam. Neyse bu kadar sattım yeter. Kayıp eşya keşfedilmedi. Gene buralarda bir şeyler bıraktım ama bunlara döneceğim. Zamanı gelince. If you're not in a hurry, Fafner'in deposuna dön demişti bu bana. Şimdi bir bakayım. Fafnir. Ha şurası. Evet. Dükkan. Hadi ya. Buraya niye gidilmiyor ben onu anlamıyorum. Yani böyle illa benim bundan acaba kaldırmam mı? Ben şuraya gideyim. gentlemen certainly know how to get around. Why don't you tell me how all this began with Boulder? He just knocked on our door. The Boulder of Asgard just knocked on your door? Yeah, he just showed up and started a fight. He said he wanted to know something. He said, I know what you are. Hmm. oh, well, we'll circle back to that later. Yeah. What exactly did he want to know? I was on it before, by He said I already knew what he wanted. Perhaps he mistook me for another. Heh, ah, that's quite interesting. Mimir'in hikayeleri. Mimir, Aesir'i Baldur'un neden kapımıza geldiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Ne olduğunuzu biliyorum. Ne istediğimi biliyorsunuz. Bizim kim olduğumuzu sanıyor falan filan. Hadi hayırlı olsun. Bizim kim olduğumuzu zaten bu oyundaki herkes biliyor. Bizim çocuk hariç. Nereye kadar gideceğiz? yoldan ayrılmak yok. Ama hala karşımıza şey çıkmadı. Kapı çıkmadı. kayboldu zaten Daha kapı ileride. Bayağı da uzağa yapmışlar ya. Bayağı donattık adamı ama gene de yetersiz. Allah gemi vardı şurada bir yerde. haritada Fafnir'in deposunu bir işaretleyeyim. saying Odin was lonely? That's why he was always at war? Dur bir dakika ya. Ne, ne taraftan gideceğiz? Ben buradayım. Kadim harabelerden geçmeyeceğim. Şuradan geçeceğiz. Şu aradan herhalde. Ölüm adasının orada. Nothing quite so simple. But I hoped that love might temper him and give us a chance for peace. And after no small amount of convincing, Freya agreed. For a while there, he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted her so many wishes I can scarcely recall them all. The peace held, and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. Oh, he won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic, another choice she would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsel... Ha Thor's best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. The taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation and new levels of depravity. You want a beach here? Wow, it's like there was an entire city under the water. Aye, lad. A forgotten city. What was this it called? Now, well, I forgot. Burada bayağı liman var ya. Yani. farklı yerine să zaten farklı yerine. Sadece ben onun deposuna gidiyorum. önce gelmemişim. Ha. Allah. Ne oluyor lan? İyi Allah'tan canımız full. Allah'ım neredeyim ben ya? Gel. Önce şu Fatih'in bir deposuna dönelim. Bakalım ne olacak orada. Hey, Sindri. Have you met Mimir? Uh, if you mean the severed head that keeps blinking at me, please, keep it away. There is no possible way that's hygienic. Oh, that's nice. Lovely to see you too, Sindri. Allah Allah. job. Buraya kadar geldik. başlarını hatırladım. Burada bir yerde define olacak. Harita olmadan çıkmıyor bunlar demek. Ebedi buz. Helin ücra köşelerinden çıkarılmış erimez buz kaplı topuzlarını geliştirip onları bu sezar etkilerin hazine haritası uygulamalarında bulunur. Runic ustalık yüzü, efsane mevsim. Bir Runic saldırı sırasında hasar almak, alınan hasarı %15 azaltır, en fazla %50'ye kadar biriktirir. bir yerde şey vardı değil mi? Babası. Acaba onun yerine mi gidiyoruz? Evet. Onun yanına gidiyoruz. What are you fools doing We found your son. He... He was betrayed too. And we found yeah. part of his journal. It sounded like you regretted killing you. Hmm. Fat lot of good that does me. How'd he go out? Yeah. Die fighting? No. We found four corpses near his. They were decapitated. Ha! Vandrit always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. <sighs> He's a backstabbing bastard, but... Knowing he's in Valhalla sets me at ease. Thanks. Valhalla. Valhalla'da You did a good thing. I'm glad we came back here. That thief did not deserve the peace you gave him. Maybe so. Still, it feels good to help people. Even the dead ones. Hmm. So much like your mother. zannet, zannediyorsam Valhalla, Zerdüştlerin cenneti ya da olabilir yani tam emin değilim ama olabilir. Tabii o şekilde olması lazım ama gene de emin değilim. Şimdi şuna bir bakalım. Tyron parçası. Her şeye bonus ya. Tyron parçasını buraya koyabilirim. Bayağı artırdı. Yani buz ustalığı, runik ustalık gözü falan. Bu daha şey ondan. Hazinelere git. Bulint bir runik saldırı sırasında hasar almak. Ana hasar %15 he, en fazla %50'ye kadar büyük. Sağlam kullanım. Evet bu iyi. kehanet tılsımı. Bak bu düşürüyor ama çağların parçalarını zırhen, bütün hadiken ziyadesiyle güçlü olduğuna falan filan bu geliştirilebilen bir şey. Bunu alsam, haznelere gitsem. Bak bir de burayı takabiliyorum yani. Bak şu neymiş zincirlenmiş ışıltılı kol. kısmı geliştireceğiz. Bak ihale tılsımı daha artırıyor ama e, şunu geliştirebiliyoruz. Bu zaten seviye 6 olmuş. Hani geliştireceksek onu geliştirelim. şey var ha. Almışım var. Kaçar mı benden? Kutuyu zaten onu da aldık. Atreus, follow me. Hadi Atreus ikiletme. Takıl peşime. Şimdi gelişte gelmemiz lazım. Pençeler Master Atreus, how may I serve? Beş tane. Bir dakika. Something else for you then? Tılsım. Sinmara'nın közü. Tüten köz. Ah geliştir tılsım. Ha bak o ejderhan gözyaşı diğerlerin tozu. Artı beş birden ikiye çıkıyormuş. Etkinleştirmek için L1 yuvarlak düğmelerine bas. Bütün handik lensiyatisi güçlü olduğu ve kanaat getirildiğinden eski kudretini taşıyan parçaların diyarların dört yanına dağıtılmış kadim bir hel eseri. Tamam. Şimdi bunu geliştirdik. Bunu evet bir sonraki ejderha 3 tane ejderha gözyaşı, diğerlerinin tozu bir tane ve kertik gümüşü 90 bin adette kertik gümüşü istiyor kaç geçti? And what can I do for you? Shoot these, they'll say Sindri. Sana yakıştı ah, oğlum. What shall it be? Travel safe. You... Şimdi yetenekler. Menzili çatışmada ne var? Tek bir düşman 3 hedef noktası veya 3 ayrı düşman seçmek için nişan alıp R1 düğmesine bak. Aa, seçti seçti. Oo kafalarına kafalarına. Bu. Bir daha yap bakayım. Ha burada iyiymiş. Burada. Bu. Avcı katil. Beş kişiye birden kellesine. Dur bakayım. Yakın çatışma. Kaçınırken hızı bir bunun harfini ile geriye doğru çekerken R1 düğmesine bas. E şöyle baksam mesela ne yapıyorum? Tamam. R1 düğmesine Tamam bunu da zaten yapıyorum. R1, R1, R1, R2, R1, R1, R2 bunu da yapıyoruz. Hasar vuramadan art arda hızlı saldırı yaparak demir ataması güç yükleme tamam bunu da yaptık. Depar atarken evet. Kaçınırken Nasıl kaçınıyorsun bir göster bakayım. Ha, ileri doğru. ileri doğru. Bak onu fazla yapmadım. Depar atarken tamam. Her balta elde sürekli don miktarı atar. Tamam. Şu bir levyat asalsa anlık duraklayarak duruşunu değiştirir. Yeni duruşa geçtiğinde bir adım basarak süprem bir saldırı gerçekleşir. Şu neymiş? Değiştirilmiş duruştaki takip eden ikinci bir Raver combo saldırısı Tamam. İlk düğmesine basılı tut. Tamam bence bu kadar. Bir dakika dur bir de at 3 bakalım. Dörtler açılmış. Bu kadar yakın dövüşürsen çok büyük ölçüde artar. Allah. Şu Şok okları şu an çok yüksek bir miktarda şok hasarı veriyor. İş yapıyor. Tamam bayağı şey yaptık ya. Şimdi şu Brock'un yanına dönelim. Orada bir tane geçit var. nerede bu geçit? Böyle çapraz duruyor hatta şeyler. Neyse biz buraya bir gidelim. I know I've been up in a mountain for a while now, but since when do the dead not stay dead? A little resurrection among friends is one thing, I can hardly complain but it's as if hell itself is shambling into Midgard. Freya said the world was out of balance. Freya. Oh, that's plain to see. And Odin is the king of meddlers. But I shudder to think what he did to cause this. Perhaps it involves the Valkyries. That'd be playing a dangerous game indeed. Valkürler. Şimdi Brock'un dükkanına geldik. Arkadaşlar ben bunu burada bırakıyorum. Got Oo, bir iyilik daha. Neredesin? Hanisin? What do you want, dwarf? I got another lead on my old pal Anvari. Meet me at the lawn mines. There's some fancy dancing looting for you. Another lead? Well, we already found him. Well, found his hand anyways. I'll explain at the mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stand there all gag scrapped and slack jawed? Ser çok kızıyor bize ya. Evet. Lansutir madenlerinde Brock ile görüştük. Pull the ring up on. Bu olsun arkadaşlar. Oraya gidelim. E, ne yaptık? Sidri'nin aile yadigarı görevini, aile hatırası görevini tamamen bitirdik. Oradan çıktık. Elimize çok güzel bir ganimet aldık. Bilgi taşı o taşı aldıktan sonra gerekli upgrade'leri yaptık. İşte şu balta kabzası topuzunu. Yani bu topuza da istediğim zaman nereden dur bir saniye. Aa, dur hazinelere git. Şunu da koyalım ya. Hazır şey yapıyorken. Şunu koyalım. Yani. Sağlam kurnazlık mührü olsun. Yeah. Bari's hand at the Velander mines. Feller was always tampering with souls and dark rituals and matter. Neyse oradan devam edeceğiz zaten. İşte e, kabzanın topuzunu yaptık. E, topuzu yaptıktan sonra e, çıktık. E, Fafner'in deposuna tekrar geri döndük. Ruhla konuştuk. Ruh da bize bir hediye verdi. Onu da taktık. Şimdi üzerimizdeki şeylere gelirsek bir tane çağların parçalanmış zırh eldiveni parçamız var. Şimdi etkinleştirmek için ne bir ibaret düğmelerine bas. Bütün halde bunu, bunu bir deneyeceğim. Evet bu. Just the sound of his hammer flattening metal were enough to stoke my fires all blissful. Shit, you better clear out before I get old. Ha, evet, bir de bunun dolma süresi var tabii ki. What's got you all bump? Ee, sonra ne yaptık? Runik Cüce Savaş kemerini biraz geliştirdik. Hazine'ye gittiğim zaman bunu koyduk oraya. Zaten Tyr'ın kayıp birlik zırh eldivenlerini kullanıyoruz göğüs rolay kaplamalı omuz bilek, bileklikleri ama bunları değiştirebiliriz. Atıyorum mesela. Göğüs sırhı diyelim. Ya işte bak bunları yapabiliriz ama bunun hem tüten köz istiyor arkadaşlar. Bu tüten közleri de nerede yapacağız? Ee, bunlar tabii ki efsanevi aletler ama bunları yapacak bir de malzeme lazım. O zamana kadar bunları kalsın. Şimdi bak kaplamalı volünder kurazası demiş. Bu seviye 4'müş mesela. Bizim giydiğimiz ne? Ha, balta kablosu çok Evet. Bunları geliştirebiliyoruz. Satta bir şey var mı? Var aslında bunları da satabiliriz ama neyse. Şimdi What dursun. the fuck ever? Sakıncası yok. Adam da hemen ne istedin diye başlıyor. Burada bırakalım. Brock'un söylediği yere gideceğiz. O madenlerde buluşacağız. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.